चलो आप बोल एकदम छुपके से दो किल कर लिए पर कोई बात नहीं रुको रुको रुको और एक बंदा आ गया पहुंचने वाला और एक बंदा आ गया अपन छुपके से इसे भी मार गया एकदम छुपके से मतलब प्लानिंग के साथ अपन बाहर ही नहीं निकलेगा भोसड़ी वाले अपन ने पहले दो किल किए हैं इसे और अपन का तीसरा किल होने वाला है मार मार मार भोसड़ी वाला नहीं मारा नहीं मारा पर कोई बात नहीं अपन इसे मारेगा मतलब मारेगा बहुत वाला चालाक बन रहा है अपन के साथ ही कर रहा है पर कोई बात नहीं अपन इसे मारेगा मतलब मारेगा भोसड़ी देखो कहाँ से कहा गया बंदा है बहुत चालाक बन रहा है कोई बात नहीं अपन पर इसे मारेगा मतलब मतलब मारेगा करने दो तो कितने भी बकचोदी कर मतलब कितनी भी चिमकांडे पना कर ले तो इसे पर आपको मारेगा मतलब आपुन कर रहा है बहुत ज्यादा चिमकांडे पना पर कोई बात नहीं आप इसे मारेगा मतलब मारेगा चुतियापंथी अपन करने में एकदम माहिर बहुत से वाला छिपके बैठा इसे लगेगा अपन वहां से आएगा पर नहीं भोसरी वाले अपन ने तेरे को देख लिया है अपन तेरे पीछे से आएगा तेरे एकदम खोल के मारेगा मतलब मारेगा अपन इसके पीछे से मारेगा कोई बात नहीं बंदो अगर मैंने इसे मारा ना भाई लोग तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने भाई को बार बार के मतलब एकदम बार बार के आप उनके वीडियो को फैला दो ये देखो ये बंदे तो आप उनका इंतजार कर रहा है बहुत वाले ने पीछे से ले पीछे से मजा मर जा लो इसे मर जा यार लोड बौसरी वाले बैंक की कान का मर गया मर गया बौसरी वाला मर गया भाई लोग अपन इसे मार दिया एकदम आसानी से मतलब एकदम आसानी से आप उनके साथ पंगा लेना मतलब अपन ने नहीं इसने नहीं पंगले ले चल दो अपन कुछ भी बोल रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाइयों और ऐसे फनी वीडियो देखने के लिए आप उनके चैनल को